दिया किसी को दिल दिया दिया It's look too heavy. Can I hold your hand for life? Hi, are you from India? Hey, where are you from? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे Oh my god. So dirty oh my. face. Like real beauty exists in the world. Too many thoughts in my mind. I can't sleep at so I just keep writing. Hey y'all, come look at this. चप्पल अगर फट जाए तो जुड़ नहीं पाती और पापा की परी मोटी हो जाए तो उड़ नहीं पाती बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चंदन It's my dream to get a beautiful kiss by a beautiful lady. I'm emotional. ये कोई रंडी खा रहा है ये कोई रंडी खा रहा है Did you grow up in a chicken farm? Because you know how to raise a, a coke. Music. रे रुक जा के नागमणी लेके जागा पूरी मैंने boss told you that you are beautiful you are hot यार But you know what? Yeah. What looks good on you? What? My surname. My surname. Oh, okay.